Certo che dobbiamo andare a scuola. Muoviti, che siamo in ritardo. Mangio. Adesso andiamo a lavarci i denti. Ok. Thank you.